Hey, hermosura, belleza, encanto creado por alguna fuerza divina. Mi nombre es Welses Abraham. Bienvenido una vez más a mi canal. Si te estás preguntando quién yo soy, por favor quédate para que así lo descubras. Hmm. I'm just gonna let the clip roll. Esto va a ser sumamente desagradable. Aquí tenemos Estoy haciendo un challenge, es súper loco, voy a estar... ¡Uh! No puedes ver los colores, tiene unos sabores horribles pues yo voy a darte tres colores para elegir. just <laughs> so nasty. ¡Ay, también muera! Ah. Y si quieres ver cómo esa explosión de sabores toma lugar y hace desastre dentro de mi boca, continúa viendo. voy a asegurarme que ustedes seleccionen entre tres diferentes colores. Solamente uno de esos colores va a ser el sabor no deseado. Estoy pidiéndole a cada fuerza divina que existe en el universo que ustedes se confundan y no seleccionen el color correcto porque ¡Hey! ¡No quiero poner esto en mi boca! Ok, esto va a ser sumamente desagradable. Aquí tenemos comida de perros, huevo expirado ah, moco, tenemos un pez muerto, platos sucios, Barf, medias apestosas y tenemos leche expirada, dañada. I'm not really sure what booger tastes like. Do you know? No. Anyway. Y de la manera en la cual este video va a estar tomando lugar es sumamente interesante porque yo voy a estar haciéndole videollamada con cinco de ustedes y va a ser sumamente interesante. Es momento de llamar a la primera persona. La primera persona a la cual voy a estar llamando eres tú. Dummies, no, baby. Come on, honey. Come on, hi. There we go. Me permite grabar pantalla para ponerte en el video. Hacer un screen recording. Estoy haciendo un challenge. Es súper loco. Voy a estar... Uh, no puedes ver los colores. Tiene unos sabores horribles. Pues yo voy a darte tres colores para elegir. Uno de esos colores es el sabor malo. Yo voy a utilizar ese color para hacer una sombra en mi ojo y al final de esa sombra o durante la sombra yo tengo que probar ese color que tú me vas a dar. Los colores que te voy a dar a elegir son el anaranjado, el amarillo y el azul. ¿Cuál color vas a elegir para este estilo? ¿Me dijiste anaranjado? Anaranjado, amarillo y azul. Uno. Azul. Alright, thank you. I'm free. I don't have to try any of these flavors. Thank you so much. Ok, so ya la escucharon, ella seleccionó el color azul y afortunadamente no está en los colores malos que solamente tenemos el color negro, beige, anaranjado, rosita, un amarillo, blanco, tengo... Five hours later. Ahora aplicaré ese azul en mi ojo. Ahora es momento de llamar a la segunda persona. Here we go. We're calling her. Hi, <laughs> ella, se... está haciendo el cabello, you guys. la primera persona seleccionó el color azul, el cual no está incluido en la gama de colores asquerosos. Pero hey, quizás tú seas la que me dé el color desastroso. Ella es cubana. Un saludo a toda la gente cubana que me está viendo ahí. ¡Qué hola, Cere! Pero ella también es de España. Saludo a todos de allá. Si alguien me está viendo de España, un super beso. Suscríbanse. Te voy a dar tres colores y tú vas a seleccionar solamente uno. Los colores son blanco, rojo y gris. Ah, ¡Ya! Ella no seleccionó tampoco el que... Eh. ¿Quieres saludar a la gente aquí? Gracias, mi amor, un montón. Bye. Chalo. Ustedes saben, el azul y el rojo son colores los cuales van a crear el violeta. Y nosotros no queremos utilizar violeta porque nadie ha seleccionado ese color hasta ahora. Y voy a aplicarlo en esta parte de abajo, en las pestañas inferiores, solamente para dar ese contraste de colores. Este rojo ha sido aplicado. Oh my god, me encanta este super angelical demoníaco momento. <laughs> Oh my god. Y ahora, tercera persona. Let's ¡Hey, baby! Para los que no sabían, ella es de Honduras. Un saludo a la gente de Honduras. Si me estás viendo de Honduras, hey, suscríbete. Este maquillaje es especialmente gracias a ustedes. Ustedes lo están creando. Te voy a preguntar por tres colores y tú vas a seleccionar solamente uno. Los colores son el violeta, el verde y el negro. ¿Correcto? Violeta, está muy lógico. ¿Cómo tú vas a poner algo, vas a preguntar por algo feo y pones el negro? Obviamente el negro va a ser feo. Entonces el truco es que la gente va a decir, este no me va a mentir, no va a ser truco. Se supone que ustedes elijan el malo para yo comérmelo. <laughs> Quédate pendiente porque lo voy a subir. Vale, Dependiente ah. pendiente desde tu, tu primer video, mi amor. Gracias, mi vida. Bueno, listo. Bye. Guys, este video es como si yo lo hubiese planeado, pero yo les prometo Nadie estaba notificado, nadie sabía que yo iba a estar haciendo este tipo de llamadas para hacer este tipo de preguntas y nadie sabe las respuestas porque nadie sabe sobre qué se trata este video. Que no quiero que vengan por mí porque, hey, yo sé que en el último video me dijeron que no fui honesto, que en ese momento no me gustó en lo absoluto. Lo estaba utilizando en mi vida cotidiana. La esposa no es que la odie, pero no fue la mejor demostración en ese video. Muchos de ustedes dirán, what the fuck, no me interesa. Quiero que ustedes sepan que yo soy completamente honesto y que cuando me equivoco reconozco mis errores. Hey, eso es lo que nos hace ser seres humanos. Aunque últimamente no estoy seguro si soy un ser humano venga a otro lugar porque estamos viendo cosas que son absolutamente absurdas. Sé que hay cosas que están pasando y hay cosas que están pasando y se tienen que hablar. Es tan triste lo que está sucediendo alrededor del planeta. Yo creo que quienes hacen el mayor daño son las cuales tienen el poder, la autoridad. Y no, no es tan solo que la persona fuese una persona de color el factor de que poco a poco nos estamos extinguiendo nosotros mismos lentamente. Alright, este color ha sido temporalmente ubicado. Ahora es tiempo de movernos con la cuarta llamada. Estoy llamando a otra persona, ella habla solamente inglés. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, <laughs> I hope you're doing amazing. You're having a wonderful day. Because I'm at the filming studio right here and I'm recording a video and I want you to pick a color for me. Colors are pink, silver and orange. Do you just select no? Rosa, el cual representa medias apestosas. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Really <laughs> Bye! Stay tuned so you can watch my video. I'll see you. Okay. Bye! Thank you. <laughs> Just in case, because I will need this. Voy a necesitar esto en grande. Oh, I forgot to show you guys. <laughs> Mi super araña. Ok, so voy a colocar el rosa antes de que pruebe ese sabor. En el nombre de la brocha, la esponja, la sombra y las bases. Amén. ¡Esto es ¡Ay, muera! Vamos a llamar a la próxima persona y esperemos que seleccione la incorrecta. La última persona a la cual estoy llamando... Oh, hi baby, how are you doing? bien. Estamos en cámara. Say hi to my people. Ellos, ellos son buena gente. Ellos son buena gente. Hello everybody, I'm David. I'm with So let me see the options that you're going to be giving to me. Oh, unos maquillajes gráficos excelentes. Sus maquillajes son extremados. I don't know. I mean, you know what? You should go and see his fucking page. You're gonna love it. And yeah. by the way, no te voy a seguir dando publicidad. Dime, dale. <laughs> Hoy estoy haciendo un video y necesito tu ayuda. Solamente quiero que escojas entre los colores que te voy a decir. You know what? Vamos a romper la regla. Voy a hacer algo sumamente diferente a lo que estaba haciendo. Tú vas a elegir un color entre la gama de colores que existe. Dame ver, tú me puedes decir uno de los nombres que, tú tienes ahí. Do you have like color? No, porque tú lo vas a seleccionar. Yo no te puedo decir. ¿Te fuiste con el oro? so, él decidió el color oro. Vamos a estar usando el color oro en mi ojo aquí. Ya, ahí quieres que me lo aplique. Ya. como vieron este look ha sido finalizado, voy a aplicar unas pestañas, un delineador y regreso para que vean el resultado final. Si quieres ver cómo todos estos sabores hacen un desastre en mi boca, continúa viendo. Esto se ve mejor de lo que yo pensaba. Todos estamos aquí por la misma razón. Voy a estar probando cada uno de estos sabores. no creo que deba incluir los que ya probé. Esto es un insecto apestoso. so disgusting. Next one. Comida de perro. Yeah, right? Because ¿quién no ha probado comida de perro antes? Hey. <coughs> huevo malo. ¿Qué mejor que un huevo malo? Ay, yo no sé. <coughs> Este un moco, un maldito moco, un moco. Ok. <coughs> God Oh, estoy llorando por mi nariz. Voy a terminar este video porque, hey, yo no soy una persona que se rinde tan fácil. You don't know shit about me, first of all. Déjame decirte algo. Si tú no te suscribes, después que yo he hecho todo esto por ti, fuck off. No regreses a ver uno de mis videos si no te vas a suscribir. En serio, oh, me siento tan asqueroso haciendo esto. Y el sexto sabor que vamos a estar probando es zorrillo. Eso es lo que me estoy poniendo en la boca. Para que tengas una idea, ya suscríbete. Y para completar, No pude probar ningún otro sabor, fue completamente asqueroso fue demasiado <laughs> traumante. Creo que luego de esto no voy a poner nada en mi boca en un buen, buen, largo tiempo. Si te quedaste hasta el final de este video, quiero darte las gracias, quiero decirte que eres increíble, estoy sumamente agradecido contigo. El 71% de ustedes están viendo mis videos sin haberse suscrito. Tengo algo más que contarte. Para el próximo video voy a estar seleccionando a una persona y la voy a estar poniendo en mi video. Vas a estar en mi video y todo el mundo quien vea mi video te va a ver a ti. Y ahora que eso está dicho, tú y yo hemos terminado. Por favor, una vez más, no olvides suscribirte y, si no has visto ninguno de mis videos anteriores, te recomiendo que, que que es en la pantalla y te llevará directamente a ellos. Recuerda, cada uno de nosotros somos mundos, universos y galaxias diferentes, las cuales tienen gustos, sabores y preferencias completamente diferentes. Y eso está completamente bien. Lo que no está bien es que las personas no te acepten y respeten por quién tú eres. Jamás permitas que alguien te diga cómo vivir. Thank you, gracias un montón. Lo veo en el próximo video. Chao.